nous étions deux. Le ciel était bleu, le monde était bon, nous étions heureux. la l'alegria, viva l'amour. Il y avait du soleil, même en plein hiver, au fond de tes yeux. de ton lit. Le ciel était bleu. Hier c'était l'espoir. Il y avait du vin blanc qui coulait à plomb sur tous les comptoirs. pour que nous qui venons nous voir pour partager tout. Le pain blanc, le noir. et moi j'étais jeune, peut-être un peu chaud, je me croyais bon, Mais c'était bien Je me rappelle, c'était bien peut-être un peu chaud, je me croyais beau. A la Nico que sabes. le temps s'est couvert. Je plisse les yeux quand il le soleil et j'ai vois l'hiver. Je vois un peu moins, je parle un peu plus sans en avoir. Mais lorsque je dors, je rêve de toi. Je me rappelle, où c'était hier. Tu étais belle et moi j'étais jeune peut-être un peu chaud, je me croyais bon. Mais c'était hier, je me rappelle, c'était bien. Tu étais belle et moi j'étais jeune, peut-être un peu chaud je me croyais bon. Olé, muchas gracias.